gradovi Odlazim za novi sad Na polju pratim znake Bele trake Svetla odlaze u mrak Poljubac si odlazim zbogom nije naša red Ulaziš mi u dušu mislima Ne vere nikome više nikad Svaki naš tren je baš kao slika Neponovljiva Neizbrisiva danas me zoveš da ozbiljno popričamo Vidim da bi da prišeš šta juče se se sad mi stvara Ljubav samo jednom umire Umire Ti sad mi da smisliš Da bilo je drug čije sve the whole se u nepoznatom stanu Od bola glava puca i fali deo srca Jesam li za doručak ili kafu Koju stopa pitaš ili misli čitaš se bijeldu sa mnom nazad u mene Svu po telu raspe se izgovore, muči me I dugo mi oboji vena Već dugo sam sobom borim se Reći ću ti jednu nekad kasnije Samo čekam lavina da krene Jer predugo već čutimo Ispričalo se drugo sve I kukle tu me čekaš sad Gledaš u mene Već dugo sad tobom Kad bih rekla molim da ajdeš se distanci Tek poruka za važan datum Praštala bih Da nemam ništa od tog Bolela bih Da nešto fali tu Nešto fali tu Ljubav i rat Jedno isto uvek je to Napravedno Bili smo mi Bili smo me ludilu nemaš ti tu širinu ljubavi pucaju kosti žile zelene Nemaš te to širinu, moje te srce ne leži Bila sam ono što grlila je, sve ono čega se veži Nemaš te tu širinu svaki mene Biramo na pola ovo celo Sve na tebi je onda ne Od uvek ovdje sve ti pripada Dok svaka reč u prazno propada A rekli smo nikad ne reci nikada Ne ti tu širinu Tvoji mi dotiri blede Umjesto tamo od ljubavi pusaju gosti Živne se lepe nemaš ti tu širinu Moje ti srce ne leži Bila sam ono što galila je Sve ono čega se veži Nemaš ti tu širinu Moje mi dotiri mene U ljubavi pucaju kosti Žile se lete Prošli su oni dani Kada čekali smo mrak Da se ovaj grad utiša Da ti posao pređem vrak, Požuda, ona naša stvorim Da usne koža od somota za kojom gorim Uporno čekam da javiš se A uvek ide sve istim tokom Da tvoja ruka što završi pod mojim bokom da ti stvorim Te usne kože od somota za kojom gorim E, dragi moji, došao je moment da vam se obratim, jer šta bi bilo kada se Tijana ne bi obratila svojoj publici? Ostavili smo ovako jednu e, specijalnu pesmu za kraj. E, koju smo snimili pre dve godine e, i izdali smo je tačno na 14. februar. Neko danas slavi Dan zaljubljenih, e, neko Svetog Trifuna. Mi nećemo nazdraviti sa vinom, nazdravit ćemo sa Red Bullom, ali bitno je s kim nazdravljamo, je li tako? I naravno s čim. I naravno, naravno sa čim. <laughs> ovo je pesma koju u suštini prvi put izvodimo zajedno. Je, prvi put da izvodimo live zajedno. Jeste i slavi dvije godine. Znači mi slavimo uz Valentinovo i ono dvogodišnjicu naše, naše pjesme. Jeste. Tako da, eto, e, ljubav će nam, šta si rekao malo pre? Ljubav nam, odnosno ljubav i ova pjesma nama daju krila. Bravo. Živeli. <laughs> Ostavio sam svoje dane u noći Pa na sebe još sam ljut I pogledam u mrak Ko u tvoje oči U taj praznik prekinut to cienie kupy na